внутри убийственный я, Мрачные прогнозы, быстро вянут розы, И любовь вперед, автомат. Атомная бомба, выпавшая пломба, От проблем съезжает чердак. Как развеять скуку, дай мне свою руку, Камасутра вылечит рак. Твои глаза затмили небо, А твоя любовь сытнее хлеба. Yeah. Свежие могилы удивить не в силах, сердце лишь хороший насос. свиданием чуть как не свой Белая рубаха, выбритая ряха Только смех друзей за спиной А твои глаза затмили небо А твоя любовь сытнее